Laini nitoka Kindu. Uko na watoto ngapi basi? Thank. Mtoto wangu wa kwanza alikuwa na 19, wa mwisho ambaye alikuwa na 12. Sasa nani leo usiku utapiga nini? Chakula ukula usiku? Magharibi. Bukai na samaki. Okay. Na som. Na som. Uh, eh, cassava bread and uh, sombe and fish. Unafanya namna gani upige sombe? Na kalanga. Hmm. Kisha na sukula. ichakutwanga natya kuchuma naunga viungo yote, nikakwa na samaki natia ndani, nikakwa na kalanga natia ndani, mafuta natia, chumvi natia, onja na natia Yeah. Kula wa Sombe kakuwa na samaki pembeni tunakula, shida hayo peke tunakula hata na wali. Sasa sasa unapiga unapigia watu ngapi? Napiga tu chakula ya fami bote mbili tu baba amuke. Nabeba angu yaka. Ndio sitahesabu eh, juu batu sivyo na mume wangu atupe munayalayala tele bane tusavebe chakula pale. Okay. Eh, sie tunakula kila siku. Kila siku tu. Hapa nakula leo na kesho ingine ile chini chauza. Eh. Na ile nani ile sagi chungu mwa sombe ya kulisha familia yako. Uni inaweza kuwa ya pesa ngapi? Chungu ya sombe. Ah. Chungu ya sombe tunaona tu chungu mwa desa. Fungu ah, mbili, 4 desa. Mbili, 4 desa. Ah. Eh. Tuseme kwa kitu gani nakufurahishaka maisha yenyewe nakufurahishaka sana? Chakula unakula unasikia unafurahi? Samaki. <laughs> Eh, asema wewe sema. Nyama ya mbuzi. Mm. Ah. Kuku. Okay. You say, dokasha. Eh, bani eh. toshe. Eh, bani toshe. Ai ni ai Haikuhusu. <laughs> Na mtu angisha mzungu zombe. na mini kwa mufilme